Χαίρετε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα φτιάξουμε ε, ανακυκλωμένες σοκολατένιες τρούφες από γλυκά που σας έχουν απομείνει στο ψυγείο και δεν τα βλέπει κανείς δεν τα τρώνε. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μου έχουν απομείνει δύο κέικ αυτό που βλέπετε τώρα και το κόβω, το ψιλοκόβω είναι ε, με γεύση καραμέλας και το άλλο με γεύση πορτοκάλι και λίγο από κορμό σοκολάτας. Ε, δείτε τώρα πως το φτιάχνω. Έχω βάλει καλά υλικά, αλλά το αποτέλεσμα μετράει παιδιά, βγήκε πεντανόστιμο. Θα πούμε και εναλλακτικές. Ε, πάμε να δούμε τη συνταγή. Ωραία, ψιλοέκοψα και τα δύο κέικ που είχα Τώρα για να το κάνω σαν ζυμάρι βάζω γάλα μόνο, τίποτα άλλο και το ζυμώνω προσθέτω και το κορμό σοκολάτας που έχει απομείνει το κορμό σοκολάτας έχει μέσα βούτυρο, σοκολάτα, ε, μπισκότα και πολλά ωραία υλικά ε, αν δεν έχετε κορμό σοκολάτας μπορείτε να βάλετε ε, λίγο βούτυρο ή θα βάλετε μία λιωμένη σοκολάτα μέσα ε, καρύδια και αν έχετε ρόφημα σοκολάτα για τα παιδιά αυτό που χρησιμοποιείτε για τα παιδιά με το γάλα θα βάλετε λίγο και θα δοκιμάζετε ούτως ώστε να έχει τη γεύση που σας αρέσει ξαναζυμώνω μετά αν μας βλέπετε για πρώτη φορά παρακαλούμε να πατήσετε subscribe και like και share στους δικούς σας ευχαριστώ πολύ ναι, με ένα κουτελάκι μικρό φτιάχνω τώρα τις τρούφες μου Μην δώσετε πολύ βάση αν είναι πολύ τέλεια, με τέλειο σχήμα ή κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται. Ε, τα φτιάχνουμε με αγάπη για τα παιδιά στο σπίτι ή για τους καλεσμένους. Πιστέψτε με θα το εκτιμάνε πάρα πολύ. Όλοι λατρεύουν αυτό το γλυκό. Λιώνουμε σοκολάτα και να γυαλίζει λίγο η σοκολάτα μας βάζουμε ή ε, μία ή δύο ε, ε, της σούπας λάδι ε, προτιμάμε το λάδι να μην έχει έντονη γεύση Ωραία, βάζουμε τη τούφα μέσα στη σοκολάτα και μετά την παίρνουμε και τη βάζουμε πάνω σε ταψί που έχει από κάτω ε, βουτυρό χαρτό ε, μία λεπτομέρεια ότι οι τρούφες ε, πρέπει να μπουν στο ψυγείο για μία ή δύο ορίτσες ε, για να παγώσουν καλά πριν τις βουτάμε μέσα στη σοκολάτα. Εμένα μου βγήκανε πάρα πολλές τρούφες δεν το περίμενα η αλήθεια είναι. Μπορείτε βέβαια να τις ε, διακοσμήσετε με διάφορους τρόπους, να βάλετε αυτά τα ζαχαρωτά επάνω, ε, να τα βουτάτε σε ενδοκάριδο ή σε ε, κακάου, σε διάφορα πράγματα. Εσείς να έχετε φαντασία και όλα γίνονται. Ε, πολύ νόστιμες ήταν, να τις δοκιμάσετε. Εδώ έφερα ένα αλουμινό χαρτό και τύλιξα μερικά. Ε, άλλα έβαλα καρύδι επάνω, άλλα διακόσμησα με ζαχαρωτά. Ε, το πιο σημαντικό ότι θα είναι σίγουρα νοστιμότατα και θα έχετε γλυκά για μία εβδομάδα τουλάχιστον <laughs> για τα παιδιά σας. Recipes. Δείτε επίσης